कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण हामी कसैलाई पनि देख्न सक्छ अथवा यसको सङ्क्रमण हाम्रो परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई हुनसक्छ यस्तो बेला उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदासम्म के कुरामा ख्याल राख्ने अनि अस्पतालबाट फर्किएपछि कसरी हेरचाह गर्ने र त्यस्ता सङ्क्रमितहरू जब समुदायमा आउँछन् उनीहरूलाई सामान्य जीवनयापनमा कसरी सहयोग गर्ने आउनुहोस् हामीले टेकु अस्पतालका डाक्टर अनुप वास्तवलासँग कुराकानी गरेका छौँ उहाँको कुरा सुनौँ कुनै पनि कोभिड सङ्क्रमणका जस्ता लक्षण देखेका व्यक्तिबाट दूरी कायम गर्न जरुरी हुन्छ उहाँलाई चाहिँ मास्क लगाउन दिनुपर्दछ र परिवारका सदस्य जसले उपचारमा अथवा उहाँको स्याहारमा खसिनुहुन्छ उहाँले मास्क लगाउने साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने र तुरुन्त नेपाल सरकारले दिएका जति पनि हटलाइनहरू छन् तोकिएका कोभिड अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूमा सम्पर्क गरेर एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ खबर गर्नु जरुरी हुन्छ र उहाँले तुरुन्त आइसोलेसन हुने फेसिलिटीमा उपचार हुने फेसिलिटीमा पढ पठाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ हामीले डिस्चार्ज गरिएका अहिलेसम्मका बिरामीहरूलाई परिवारमा बस्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै किसिमको लक्षण देखिन्छ केही देखिन्छ गएपछि कुनै समस्या आउँछ भने फलोअपमा आउनको लागि चाहिँ हामीले भनेका छौँ र परिवारमा चाहिँ सुरक्षित हिसाबमा बस्नको लागि र जुन अहिले जोखिम खालि उहाँबाट अरूलाई मात्र नै अरूबाट फेरि उहाँहरूलाई जोखिम हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर बस्ने अथवा सकेसम्म लकडाउनको समयमा घरबाट अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कने सुझावहरू जुन रणनीतिहरू सरकारले अप्नाएको छ ती रणनीतिहरू फलोअप गर्नको लागि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई जानकारी दिएर पठाउँछौँ डक्टरको सल्लाह लिएर हु प्रोटोकलको अनुसार नै अहिले चाहिँ म सेल्फ आइसोलेसनमा छु अझै चौध दिनको लागि इन केस अब खासै कन्टेजियस हुने डर नभए पनि अब प्रोटोकल अनुसारै बस्नु त परिहाल्यो भनेर मेरो आमा बुवासँग पनि अहिले पनि म टाढै नै बस्छु उहाँहरू यहाँ नजिकै कहिले आउनुहुन्न मेरो कोठाभित्र पनि आउनुहुन्न हामीले जुन दुईवटा टेस्ट गराउँछौँ र यहाँको नमुनाहरू नेगेटिभ आउँछ त्यो समय भइसकेपछि उहाँबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको जोखिम रहँदैन आफ्नो नर्मल जुन सामुदायिक जिन्दगी छ पारिवारिक जिन्दगी त्यो चाहिँ जिउन सक्नुहुन्छ यो बिल्कुलै यो बिल्कुलै यो नयाँ रूप योसँग जति पनि आएका कुराहरू त्रासहरू भ्रमहरू छन् त्यसको कारणले गर्दा समाजमा एक किसिमको त्यो त्रास त्यो व्यक्तिबाट हुन्छ नि मानसिक त्रास चाहिँ देखिएको छ त्यो हामीले बिरामी डिस्चार्ज गर्दा तेस्रो बिरामी डिस्चार्ज गर्दा अनुभव गरेको कुरा र अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता किसिमका त्रास भ्रममा चाहिँ पर्न जरुरी हुँदैन जो व्यक्ति सन्चो भइसक्नुभयो जसको दुईवटा रेहालको नमुनाहरू नेगेटिभ आइसक्यो उहाँबाट समुदायमा परिवारका सदस्यहरूमा कुनै समस्या अथवा डर हुँदैन अब बिल्कुलै यो सङ्क्रमण सँगसँगै जुन किसिमको त्रास भए जनमानसमा फैलिएको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको जिनोफोबिया पहिला हेर्नुहुन्छ भने चाइनाबाट सङ्क्रमण फैलिएपछि चाइनामा बाट आएका व्यक्तिहरूलाई एक किसिमको छिची दूर दूर गऱ्यो भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा र पछिल्लो समयमा मित्र राष्ट्र भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो अनुभवमा चाहिँ यो सङ्क्रमित हो कि अथवा यसलाई सङ्क्रमण लिएर आएछ कि भन्ने किसिमको एक किसिमको व्यवहार भएको छ सपनामा पनि सोचेको थिएन कि पुलिसले त्यसरी ट्रिट गर्छ भनेर त किन गएको चाइना रे जे कुरा पनि सोद्धा पनि त टाढा बस्छ टाढा बस्छ यहाँ नजिक आएछ त भाइ छोकेको मान्छे भनेको थियो पुलिस क्याम्पबाट फर्किँदाखेरि नि मम्मी समातेर ल्याएर भएको थियो त्यो बेला पनि ल्याएर थियो कि रोड रोड ल्याउँदाखेरि म रोडमा पनि हाम जस्तो कुनै बेला त्यस्तो फिल पनि भएको थियो मैले आफूलाई पच्चिस कुरा कन्ट्रोल गरेँ त्यस मुख्य कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले जुन किसिमको क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि भनेको छ अथवा लक्षण देखियो भने अस्पतालमा गएर उपचारको लागि अथवा आइसोलेसनमा बस्नको लागि जाँच पडताल गर्नको लागि भनेको छ ती नियमहरू समाजले पालना गरिदिने र जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सौहार्द्रपूर्ण व्यवहारमा चाहिँ हामीले माया गर्न जरुरी छ र अनावश्यक त्रास र डरको भ्रममा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिमाथि चाहिँ जिनोफोबिया एक किसिमको लालसेना विभेद चाहिँ गर्न राम्रो कुरा होइन मुख्य कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छ एटलिस्ट छ फुटको दूरी कायम गर्ने साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने भिडभाडमा जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने र मुख्य एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ घरका वृद्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि दीर्घरोगीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि जति पनि वयस्क व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ परिवारका सदस्यहरू उहाँहरूले चाहिँ परिवारका अन्य सदस्यहरू बच्चा बच्चीहरूलाई जोगाउनको लागि मुख्य भूमिका खेल्न जरुरी हुन्छ